माध्यमबाट म तपाईँहरूलाई चाहिँ मार्केटिङ स्ट्राटेजी नभइकन मार्केटिङको टाइप्सहरूको विषयमा क्लियर पार्नेछु अन्तिमसम्म मसँग रहनुहोस् म तपाईँहरूलाई एउटा क्लियर बाटो देखाउनेछु कुन मार्केटिङ स्ट्राटेजी तपाईँहरूले अपनाउनु भयो भने चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ एकदमै हाइली फास्टली इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ आफूसँग रहेको प्रडक्ट सर्भिसलाई चाहिँ आफ्नो घरबाट अथवा चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ स्टेप बाई स्टेप सेयर गर्न गइराखेको छु so let's jump into the topic okay so वर्ल्डमा चाहिँ टु टाइप्सको मार्केटिङ स्ट्राटेजी हुन्छ हेर्नुहोस् नम्बर वान मार्केटिङ स्ट्राटेजी भन्छ त्यसलाई physical or traditional marketing okay यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ चल्दै आइराखेको कन्सेप्ट हो स्टिल तपाईँहरू कति धेरैलाई मार्केटिङ स्ट्रेटेजीको विषयमा चाहिँ नेक्स्ट मार्केटिङ स्ट्रेटेजीको विषयमा चाहिँ थाहा छैन होला आज म तपाईँहरूलाई एकदमै क्लियर पार्नेछु र स्टिल मोस्ट अफ बिजनेस हाउसेसहरू यो मार्केटिङ स्ट्रेटेजीमा उनीहरू बसिराखेका छन् द्याट्स वाइ कति मान्छेहरूले चाहिँ यो समयलाई एडप्ट गर्न सकिराखेका छैनन् र दे आर लुजिङ रेभेन्यू होइन आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ रेभेन्यू लुज गरिराखेका गरिरहेका हुन्छन् सेल सेल्स लुज गरिराखेका हुन्छन् अथवा चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई इन्क्रिज गर्नबाट चाहिँ उनीहरू वञ्चित भइराखेका हुन्छन् वाइ कज उनीहरू स्टिल फिजिकल यो ट्रेडिसनल मार्केटिङ कन्सेप्टमा छन् सो नम्बर वान वर्ल्डमा चाहिँ फिजिकल मार्केटिङ स्ट्रेटेजी युज गर्ने गरिन्छ र यो क्वेसन आउँछ तपाईँको चाहिँ फिजिकल मार्केटिङमा चाहिँ कस्तो टुल्सहरू युज गरिन्छ टुल्स फर फिजिकल मार्केटिङ तपाईँको अथवा चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ कस्तो टुल्स युज गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विभिन्न परम्परागत रूपमा चल्दै आइरहेको radio ads television TV ads newspaper ads mouth to mouth गरिने मार्केटिङ स्ट्रेटेजी पम्प्लेट्सको माध्यमबाट गरिने पेयर टु पेयर साथी साथी बेस गरिने मार्केटिङ स्ट्राटेजी भयो होइन यो किसिमको मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ के हो त यो किसिमको टुल्स प्रयोग गरिने गरेर चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ गरिने मार्केटिङ स्ट्राटेजीलाई चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनिन्छ right so second one comes digital marketing it is my favourite र मैले सिकाउने मार्केटिङ स्ट्रेटेजी पनि यही नै हो सो डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ कस्तो कस्तो टुल्सहरू युज गरिन्छ त भन्दाखेरि लेटेस्ट आज तपाईँले बिहान बेलुकी इभन एभ्री टाइम युज गर्ने प्लेटफर्म्सहरूबाट चाहिँ गरिन्छ डिजिटल मार्केटिङ फर इक्जाम्पल फेसबुकको माध्यमबाट इन्स्टाग्रामको माध्यमबाट लिङ्कड इनको माध्यमबाट ट्विटरको माध्यमबाट युट्युबको माध्यमबाट वाट्सएपको मार्केट माध्यमबाट Viber imo Google blog website TikTok email Reddit यो प्लेटफर्म्सहरूबाट यो प्लेटफर्म्सहरू युज गरेर यहाँबाट तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने द्याट्स कल डिजिटल मार्केटिङ हामीले हाम्रो कोर्समा सिकाउने यही स्ट्राटेजीहरू हुन् so difference between traditional marketing and digital marketing so तपाईँले पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो राइट तपाईँले चाहिँ कुन माध्यमबाट तपाईँ यदि बिजनेस गरिराख्नु भएको छ भने कुन माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस आफ्नो प्रडक्ट आफ्नो सर्भिस चाहिँ सेल गरिराख्नु भएको छ प्रमोट गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ क्लियर हुनुभयो राइट सो अझ म तपाईँहरूलाई एकदम क्लियर पार्न चाहन्छु कि what's the difference between digital marketing and traditional marketing digital marketing र ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ के फरक हुन्छ त म एकदम क्लियर तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्नेछु फर्स्ट भनेको चाहिँ इन डिजिटल मार्केटिङको केही पोइन्ट्सहरू म तपाईँहरूलाई लिन्छु यसलाई डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ फाइदा भनेर पनि तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ in digital marketing we can target सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो डिजिटल मार्केटिङमा हामीले चाहिँ टार्गेट गर्न पाउँछौँ के के कुरालाई टार्गेट गर्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि लोकेसनलाई तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न पाउनुहुन्छ इफ तपाईँसँग भएको प्रडक्टलाई चाहिँ इन अ फिक्स लोकेसनमा मात्र तपाईँले टार्गेट अथवा चाहिँ रिच डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो लोकेसनलाई मात्र तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल पोखरा मात्र तपाईँले डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ भने पोखरालाई मात्र केटिएमलाई मात्र गर्नुहुन्छ भने केटिएममा मात्र बुटोलमा मात्र गर्नुहुन्छ भने बुटोलमा मात्र अथवा अल ओभर केटिएम पोखरा बुल्टोल सबैमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट सर्भिस डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो एरियालाई तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक लोकेसनलाई तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङमा नेक्स्ट भनेको चाहिँ प्रोफेसनको आधारमा तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँको प्रोफेसनको आधारमा कस्तो कस्तो व्यक्तिले तपाईँको सेवा युज गर्छन् अथवा कस्तो कस्तो व्यक्तिले तपाईँको प्रडक्ट युज गर्छन् होइन प्रोफेसनको आधारमा ब्याङ्कर्स कन्सल्टेन्टले युज गर्छन् कि टिचरले युज गर्छन् कि डिजाइनरले युज गर्छन् कि अथवा तपाईँको प्रडक्ट्सभित्र पनि अब टु क्याटेगोरीको हुन्छ डेफिनेटली मेरो सेसनमा यो युट्युब च्यानलको सिरिजमा अघिल्लो सिरिजमा छ तपाईँहरूले होला विशेष गरेर तपाईँको कुन क्याटेगोरीको व्यक्तिले तपाईँको सर्भिस युज गर्छ प्रोफेसनको आधारमा त्यसलाई तपाईँले टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ let suppose we graphic design website design blog design होइन फोटोग्राफी भिडियोग्राफी हामी त्यही त्यस्तै त्यस्तै व्यक्तिलाई हामी टार्गेट गर्छौँ र ट्रेनिङ दिन्छौँ युथ्सहरूलाई बिजनेस हाउसेसहरूलाई नयाँ स्टार्टअप्सहरूलाई अन्टरप्रेन्यर्सहरूलाई सो तपाईँले प्रोफेसनको आधारमा टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ जेन्डरको आधारमा तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ जेन्डरको आधारमा ओन्ली तपाईँको कस्तो प्रडक्ट छ होइन कुनै कुनै तपाईँको चाहिँ मेलले मात्र युज गर्ने प्रडक्ट हुन्छ अथवा फिमेलले युज गर्ने पनि हुन्छ सो तपाईँको मेलले मात्र युज गर्ने प्रडक्ट छ भने मेललाई मात्र टार्गेट गर्नुहोस् फिमेलले मात्र युज गर्ने छ भने फिमेललाई मात्र तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको मेल र फिमेल बोथलाई टार्गेट अथवा चाहिँ युज गर्ने छन् भने बोथलाई तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङमा र नेक्स्ट भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एज ग्रुपलाई तपाईँले टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ युथले लाउने चाहिँ सुज सेल गर्न गइराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले सिक्सटी क्रसलाई तपाईँले टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न राइट तपाईँले एटिन टु थर्टीलाई टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै भनौँ न ब्याग होइन भर्खर मार्केटमा चलेको ब्याग सेल गर्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिलाई टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै बुक सेल गर्न गइराख्नु भएको छ भने मेबी मोर देन तपाईँको चाहिँ भन्दा तपाईँको चाहिँ ओल्ड जेनेरेसनको लागि बुक मनपर्छ त्यो एज ग्रुपलाई तपाईँले टार्गेट गर्न पाउनुहुन्छ सो डिजिटल मार्केटिङमा यसरी चाहिँ एज ग्रुपको आधारमा पनि तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ एकर्डिङ टु योर बिजनेस तपाईँको बिजनेस अनुसार होइन तपाईँको प्रडक्ट अनुसार तपाईँको सर्भिस अनुसार तपाईँले एज ग्रुपलाई टार्गेट गर्न पाउनुहुन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ you can run ad according to इन्ट्रेस्टको आधारमा पनि तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै एउटा इभेन्ट गर्न गइराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ कुनै ट्रेनिङ ट्रेनिङ मोटिभेसनल ट्रेनिङ दिन गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ रन एड गर्ने क्रममा चाहिँ टोनी रोबिन्स किवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोनी रोबिन्ससँग रिलेट टोनी रोबिन्ससँग इन्ट्रेस्टेड क्लाइन्टहरू तपाईँसँग चाहिँ जोडिन आउँछन् तपाईँको एड्समा चाहिँ रन भएर चाहिँ देन आफ्टर चाहिँ दे कम्स है तपाईँको मार्केटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ र फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ अनलाइन सपिङ गर्नुहुन्छ होइन फर इक्जाम्पल अनलाइन डेलिभर गर्नुहुन्छ इ कमर्स गर्नुहुन्छ भने अलिबाबा एमाजोनलाई टार्गेट गरेर होइन त्यो किवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ त्योसँग रिलेट क्लाइन्टहरू प्रस्पेक्टहरू होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्ममा चाहिँ आउँछन् ओके सो यसरी पनि तपाईँले चाहिँ एकर्डिङ टु इन्ट्रेस्टको आधारमा पनि तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ digital marketing should be flexible digital marketing के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ ओके सो कसरी फ्लेक्सिबल हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले डिजाइन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मार्केटिङ गर्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ डिजाइन मन परेन भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट मन परेन भने तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मार्केटिङ बजेट हाई स्पेन्ड भइराखेको छ भने तपाईँले मार्केटिङ बजेटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङको फाइदा चाहिँ यो अर्को भनेको चाहिँ digital marketing can start with low cost cost around तपाईँको चाहिँ RS one hundred means one डलरबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ राइट यो भनेको एकदम मिनिमम कस्टमा तपाईँले चाहिँ यो पनि वान डलरमा तपाईँले एजलाई टार्गेट गरेर तपाईँले चाहिँ जेन्डरलाई टार्गेट गरेर प्रोफेसनलाई टार्गेट गरेर तपाईँको चाहिँ एजुकेसनलाई टार्गेट गरेर टार्गेट गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक अडियन्स पाउनुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङमा मिनिमम बजेटमा भने तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ अर्को नेक्स्ट बेनिफिट्स भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा it is it is high ROI or it is high effective है भन्नुको अर्थ आरओआई भन्नुको अर्थ रिटर्न एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भन्छ तपाईँले मार्केटिङ गरेको भन्दा तपाईँले डेफिनेटली बढी तपाईँले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पाउनु पर्ने हुन्छ राइट सो तपाईँले let suppose five thousand spend गर्नुहुन्छ त्यसबाट फाइभ हन्ड्रेड तपाईँलाई चाहिँ इन्कम हुन्छ त्यो डेफिनेटली तपाईँलाई एकदम म्याक्सिमम लस हो तर तपाईँले फाइभ हन्ड्रेड स्पेन्ड गरेर तपाईँले थर्टी फोर्टी थाउजन्ड पनि इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाई आरवाई चाहिँ एकर्डिङ टु यो प्याकेजिङ तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्ने प्रोसेसले पनि चाहिँ फरक पारेको हुन्छ so it is the benefits of digital marketing है भने अब म कुरा गर्न चाहन्छु in traditional marketing you can target है हामीले चाहिँ टार्गेट गर्न पाउँदैनौँ वी कान टार्गेट है वी कान टार्गेट लोकेसन होइन विभिन्न कुरा जति पनि ट्याक्कै चाहिँ जुन डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ ट्रेडिसनल अर फिजिकल मार्केटिङमा तपाईँले गर्न पाउनु है यहाँ वी क्यान भनेको वी क्यान कान्ट हो यो सचाउन सक्नुहुन्छ सचाउन सकिन्छ वी क्यान टार्गेट तपाईँको चाहिँ लोकेसन प्रोफेसनलाई टार्गेट गर्न पाउन्न तपाईँले चाहिँ जेन्डरलाई टार्गेट गर्न पाउन्न तपाईँले चाहिँ एज ग्रुपलाई टार्गेट गर्न पा पाउनुहुन्न तपाईँले चाहिँ यो फ्लेक्सिबल पनि हुन्न कुनै एउटा चाहिँ एड बनाइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ त्यही नै एड कुनै टेलिभिजनमा अथवा रेडियोमा दिनुभयो भने बार बार सेम एड तपाईँको चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ हाई मार्केटिङ बजेट पनि लाग्छ तपाईँको चाहिँ एउटा नर्मल लोकल पत्रिकामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइभ फाइभ हन्ड्रेडदेखि फाइभ थाउजन्ड टेन थाउजन्डको चाहिँ अमाउन्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मार्केटिङ गर्नको लागि चार्ज गरिराखेका हुन्छन् so that is high amount अर्को चाहिँ यसमा लेस इफेक्टिभ हुन्छ किनभने तपाईँले चाहिँ एज जेन्डर लोकेसन होइन प्रोफेसन यी कुराहरूलाई तपाईँले टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न जुनसुकै व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एड हेर्ने हेर्छन् होइन टेलिभिजनमा दिइसके पछाडि जुनसुकै एजको जुनसुकै जेन्डरको जुनसुकै प्रोफेसनको सो लेस इफेक्टिभ रेस लेस चाहिँ आरओआई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ so those are the types of marketing so यो कम्प्लिट स्ट्राटेजी तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो साइमोन जोन डट कममा रेजिस्टर गरेर चाहिँ कोर्स अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो बिजनेस ग्रोथको लागि हामीले यी डिजिटल मार्केटिङ सिकाउँछौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा पर्फेक्ट आफ्नो बिजनेसलाई कसरी चाहिँ डिजिटल्ली ब्रान्ड गर्न सक्नुहुन्छ digitally more ten times increase गर्न सक्नुहुन्छ यही कुरा हामी सिकाउँछौँ र तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब युट्युब च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् हामीसँग आउनुहोस् सिक्नुहोस् र a wish see you in the next video thank you so much